An Academy. Let's crack it. hello everyone welcome to vocabulary in a minute क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और आप पूरी तरह नहीं समझ में समझ पाए किसी क्लास में बैठे थे टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया बट पूरी तरह नहीं समझ में आया कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल किया उन्होंने कुछ बताया और आपको पूरी तरह के से समझ में नहीं आया तो what has happen there you और what they said was completely ambiguous what do you mean by ambiguous unclear या वेग यानी आपको थोड़ा थोड़ा तो पता है पर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में नहीं आया so that is what is meant by the word ambiguous don't give me ambiguous explanation be specific so give me a very specific explanation don't give me an unclear yeah vague explanation of what happened when the teacher asked me a question for which i did not know the answer i attempted to give an ambiguous answer. So that is what the word ambiguous means, A-M-B-I-G-U-O-U-S, ambiguous.